Jeszcze raz widok na domki przy ulicy Kordeckiego we Wrocławiu na osiedlu Żerniki. Mieszczą się one na tyłach szkoły podstawowej nr 27 przy ulicy Rumiankowej a sama Kordeckiego jest to nowo zrobiona uliczka asfaltowa łącząca ulicę Zagłoby i